everyone. Today I'm gonna reacting to the episode 7 of Scam France. In the last episode, um, finally um, Lucas told to Jan about about um, Elliot and Lucas, um, to, to Jan, all this room about Elliot and what what was happened. But Jan was I don't know I don't know why. Jan was very angry and yeah. <laughs> I didn't understand his reaction but okay to watch this episode um, yeah and we start so we start Hey. Oh la meuf, elle a des jambes, elle fait 1m60. Genre c'est juste des jambes avec une tête dessus. Lucas, c'est toi le hérisson, là T'as trouvé ça où? Euh, là où tu l'avais laissé, dans la poubelle. Oh non, il Ok, donc t'es as mal à ton fait. Putain, donne-moi ça, juste Jeter, c'est jeter, reprendre, c'est voler. Pourquoi tu l'as acheté là? T'as un dessin déliotté, c'est bon, on peut passer à autre chose? Oh, ah, oui Yeah, I I hope it's it's for all because my god. <laughs> no. Babe, no. What the fuck? No. That's not true. Oh my god. Okay. Oh my god. <laughs> Why? Why cry? <laughs> Aucun intérêt dans Alors Rassure-le, putain. Vite à vie. Et ceux qui jugent ont aucun problème avec ça. Faut <laughs> qu'ils aillent se faire foutre, ok hmm. Merci. Non mais attends juste. Oh my eyes. Oh ouais. <laughs> my god. Ça va Tranquille Tu vas bien Et où va au taquet. Cool hein nickel. Très au taquet pour lundi matin, non Ah ouais Non, même pas. Non, c'est juste on est archi content de te voir. Et puis vraiment, bien passé ton week-end, cool Ça va, ok. Euh... Oh, parlant de samedi, je t'ai pas raconté toi. Oh là là là, je t'ai pas raconté, j'étais dans un bar. Un bar que je connaissais pas, J'ai j'avais jamais vu. Un oh. ok. What the fuck une ambiance de folie furieuse, faut vraiment qu'on aille tous ensemble. No. C'était genre pareil, je me suis dit là, euh, comme ça on irait pas. Dave They know everything. Bah, ah, non. Non, parce que ah. euh, avec euh, le foyer tout ça, que Oh my god. Ah yeah, ok. Ok. so weird, on avait peur, c'est un grand mot peur, parce que voilà, tu sais, hein. mais on voulait pas passer pour des cons. Hein. ça, Yeah, <laughs> that's true. that's true. Oh my god. Yeah. <laughs> ok, calm. Calm down. Oh. Mais écoute, c'est dommage, t'arrive maintenant parce qu'on allait partir pour euh, réviser le français. réviser quoi Je révise pas, moi je pas le... On n'est pas dans la même classe en plus, donc ça n'a vraiment aucun sens ce que tu racontes. Non, t'as pas un bac de français à la fin de l'année. Oh, William. Come on. Good. Je vois. Good. sache que si je te dégoûte ou si t'as honte... What the hell are you talking about J'ai aucun problème avec les homos, Lucas. Encore moins avec toi. J'avoue, ça m'a fait bizarre de savoir que t'avais un truc pour moi, mais on en est passé réglé. Totalement. Oh, ok. C'est pour ça cheveux C'est que je t'avais vanné trop de fois sur le fait que t'étais gay. Que c'était l'humour. Mais je savais pas. Je te jure que je savais pas. Alors je suis désolé pour ce que j'ai dit et pour ce que j'ai fait. Yeah. Moi aussi je suis désolé. Good, Yann. Good. Sans <laughs> ambiguïté. Yay! Yeah! Oh! And he's spying again! Stop it! Oh my god! No my god! Really, this this no, don't cry again, please. But nothing. What? <laughs> yeah, he's true. Yeah, he's true. He's right.